Aquesta setmana fa un any de les mobilitzacions contra la sentència del procés, un aniversari marcat per la pandèmia, per la crisi econòmica i pels nous envats repressius de l'Estat. Precisament la repressió i la posició claudicant de la direcció processista obre el camí a una restauració autonòmica, que nega el dret a decidir i que deixa un balanç repressiu de gairebé 3.000 persones processades. PSOE i Unides Podem són part central d'això, però també Esquerra, PDeCAT i Junts pel Cat que treballen per tornar a la normalitat autonòmica. Mentrestant, els uns i els altres continuen gestionant la pandèmia i la crisi amb polítiques de rescat a les empreses, respectant els seus beneficis i les grans fortunes. L'única cosa que han ofert és prendre noves mesures restrictives com les últimes de la Generalitat en comptes de reforçar els sistemes sanitaris, que és el que cal. I la CUP ens parla de recuperar la unitat estratègica de l'independentisme. Però unitat amb qui? I per qui? Amb els que han deixat clar que no portaran mai a terme Eh, la lluita fins al final pel dret a decidir, amb els que han privatitzat i van retallar la sanitat, amb els que avalen acomiadaments massius com els de la Nissan o les seves subcontractes, per impulsar el dret a decidir necessitarem una mobilització social que, com es va mostrar episòdicament el 3 d'octubre, incorpori tota la capacitat de lluita de la classe treballadora i els sectors populars. I avui més que mai cal unificar aquesta demanda democràtica al dret a decidir, la lluita contra el règim amb la baralla per un programa que faci pagar la crisi als capitalistes. I això no es pot fer des de la unitat estratègica amb la burguesia independentista. Si la CUP vol reeditar la seva vella política de mà estesa cap a ella, tornarà a quedar atrapada en el parany del processisme, com va passar el 2017. Necessitem una esquerra diferent, que no treballi per la unitat amb Esquerra, Junts pel Cat o els comuns que governen al costat del PSOE del 155, sinó per construir un pol d'independència de classe, que lluita pel dret a decidir i per un programa anticapitalista, per imposar aquestes reivindicacions per mitjà de la mobilització obrera i popular. Durant les pròximes setmanes, la CUP acabarà de debatre i de definir el contingut del seu programa per les eleccions del, de febrer. Si opta per mantenir-se en una política ja assajada durant gairebé una dècada de procés, serà imprescindible que des de l'esquerra revolucionària fem un pas endavant i construïm una alternativa.